batandisa kulwanagana bokka na bokka nze fwetere fomi bagambye nti security mm. yendina yamaanyi nnyo nemotoka ezinkulembera ne bodaboda nenabiki nabiki byamaanyi mm. kakati awe mbatuusiza bato yaabwe bwobanga tulina surface evaluation kati bato etuse between master ne sirevu according to them they are just commissioning agents they are conveyor belts. They are being used by powerful people. Kakati the president, ekyakitegeera aleme kubanga mukulu wa ssomero yalekangawo abavubuka be ne bafunyisa abawala embuto ng'abawala bagoba mm-hmm. ayinza okwesanga nga ne baleese bonna bajja kufaanana bwe batyo kakati ekidomola kasa kibanga kyekiwunya ama naganabisiza amaaso nagakoza atya bwekibeera gonna gawunya and that's where the problem is nenza mwerake man banneregamu i defeated them ive not surrendered lute to ive not surrendered to the enemy naye kati anti ogambe obakubi ogusembayo anti kakati byenkuba kati bijja kwonoona kuba the battle is between the, meeting is sat between the masters and the slaves tuwepo sinagirwaniramu kati amannya kale bibiri edited so much kati amannya ate tugenda mu malala oyinza okugamba omusajja nti owaayi mukazi wa bamutwala muloogi muli nakutuka omutima oba natta omukazi kati yinza omuga nti waayi omanyi nti omusajja gundi omugaga naye sebayindya mu buloogi buno nti okakasa nti nkakasa tugenda omulaba alaba mukazi we naye before kakati eyo situation wetuuse yaabwe yes yaabwe kale kakati mbadde obutabu bwange bwenangenda kubuddamu mubufugi bwonna kuba nabagamba nga ndi nga temutegeera okujjako kano nga bwe mpulidde bagandya mu useful campaigner era kano nali nakakola dda factors that will affect museveni's 2021 policy nakawandiika ddi nakawandiika offsid on wednesday january 22nd 2020 at my home in kabalagala completed at 3 p m nali nalabadde ensonga ezigenda obbasuula bano mm. naye kakati mm. mafia ekubulidde gyeri ti bothea conveya belet kati badda ku zooming nebagireeta polisi tesobola bakwata and thats a very fundamental question bwe babanga mirundi yekka gwe batya and theyare making sure that they, they break the link between the president and me as source of, according to them am the source of their problem what happened to sid what happened to military intelligence what happened to yusof very challenging. It poses a very fundamental question as far as other institutions of government are concerned to be a problem. And how come the others? era omusajja oli yamugambye munne yamugambye nti mirundi eyo si mubi nemirundi ayina kalakita nti ajjukira mangu kyewamukoze kibeera fresh nga kyewamukoze eggulu kwa buli omu yeebuuza nti seven years nga omusajja atulemeddeko you killed my political career nga kakati kuolowooza omukazi okudda ewabba mu bufumbo alina okumanya nti empisa ezamugoba bayazikyusa bwabanga bawe yali violent lwamwenge ngaakyagunywa why do you go back in odh kakati nze amanyi bino nsobola okudda mu gavument nti ompa omulimu gwonna eh, kuba nkimanyi owulidde bwebapangapangapanga tikakati kyetulina okukolakola makampuni kyetulina okukola bavubuka baffe bano betutrainize tubasindike waffe ndi muwoze kubanga isekere tupule eh, eh, anactive lolo mu campaign bo batrainingddedda nebanasindikayo akugambye nti reveniyo tagifiiriddwa kesi situkyabbamu polisi situkyabbamu polisi saako eyo egisaako buli muserikale emitwalo kumi nga tebogera gyeziraga yaani yaabo chuvula teyogeru wako agambi mpolisi tuchabamu ate ah, senteza babazi kwa tatebanda zifuna ba polisi musako yao eh musako ya polisi nesimbi ya security bazifuna yes actually gambi ya gani mpolisi tubamu akubuti je tuchaba ntienu mriveni ya tufunziza abantu bafulia gambi ntingani nakali magenza aluzinga influence kwa ba, bamulu wazi sanganti beba tufu na muga ama nti president musabini ya lingua musajia kuchara ye yeah tagenda kwogera ye aa gwe bawasa museveni gwaleeta gwe bakwata nemboga nti nakale mawunya nakale mawunya ninatte nga nakalema oyoaja ogenyo nga amulagira we mas remove people tuteekemu abantu bafe muba omuvubuka oyadduke mukyalo wa antiorruption nga gwe bagamba bwina omwina mulina nakale my interdictive people nakale my interdictive people ngiroka kwa busenga kikabiwandika to replace them with other their own people i've done my job i've done my work ochitadde awo nkikomeza okay kale twagala kufuna ku legasi ya ya brigade ya jeno meja jeno kasirigwanga but before that katono nyo kukiri ekya appointment mwana mu kcc ewaliwo ekyewunkisiza abantu mm. ajatisala kanyike mm. omumyuka wa lord mayor mm. omukulembeze yamulonze ku bwadirekita wa jenda akakasibwe ntegedeku nti omuluda ayinayo press conference leero emisana uh, wange era kati bamusekerera ani gwebasekerera muzeeyi si kanso mwe babba site kanso meya oyo lukwago si meya wa kampala hmm. no kitameya waawo meya wa kampala amanyiddwa musajja mukulu musajja mukulu musajja mukulu meya wa kampala mulala nnyo irimwami rukwa nedda ikisikirize the de facto mayor of kampala is known is an old man yani basese kati basese kati ntoyo kanyike omulete ntala kanyike omulete kanyike abaddewa city council baji wa deputy waru na bagama ndi city council buli nako waliwo lize gwako yabayende nga ya sente meka dola milioni 3 ajikwate kola de facto mayor of kampala is an old man ali mu uganda bon the executive director of kampala is an old man kiabakitaka kale kyokufuula omumyuka wa lukwago <laughs> nti nzala nekyenjagala ogoba mukampala ngenda wakitaka eh. apaana kitaka naye yenyini abamuteekabo baali baagala baasi nti muganda omuganda bwangu okuyuuya kitaka n'alemesa baasi kakati kitaka bwalemesa baasi egundi eh, omukyala ono yali pps naleeta baawe ajja atwale ekifo ekyo ngaomukyala anoonya kyabwasekretary geno yiso si yatabangula okuvuma lumumba yali yiso yenyini yabateekamu who directed yiso ono yali fomu pps naye nobamukunya mukalulu ewaabwe akalulu kamufuukidde akalulu ayina sente empitirivu aga muzeeyi eyantumi mm, muzeeyi yamaze okukugobawo nate yakutuma waliwo akawala kyekamukola kino tekyewunyisa kuki pulezidenti balwana nabo tabasobola nabagamba nti omuntu alifungula ministry ye education yesingamu obubbi kati nemuwaka nebagambyeki bagambye nti tubbawa naye mbagamba nti once you detect akavuyo kakati nze nabayambi mwalabeyo namba nti baba totegendi kati basiibula mm. basiibule lwaki pulezidenti yakiguddemu babadde batuuse n'okuddira omusajja driver twakadde driver munauganda nti yali mu january n'ayitawaawo webagere ne bamunoonya nti kati aweza contact ebikumi bibiri batuteekeyo mm. ewange ndaba owekivuliya njogala ndaba owekivuliya nti gwe bakutte mbwasosesitinze nange tebayinza kufuluma wange sente nemubba nemmere yabantu omusajja nebwanyize you want to overthrow the government these people want to overthrow nedda si basiru obugagga babulina abantu bano balina obugagga abantu bagagga nnyo naye mmwe mbabuulira nti kasita when a drunkard woman swept her naked to drunkard men they rape her when a rich group exposes its arrogance to a poor people. You steal their food. You steal their relief. You drag people into isolation centers where they don't even eat a meal. And another dish comes up and raises his or her ugly head. Bete kubata. Kakati mumbori. Baada dish bonna baba wa milioni atano mukaga. Nibashoka baba sifra kwa kumi na sato. Mbayo. Iyo pesa yiku wapi. Pesa yala dish yiku wapi. Mbayo pesa yala dish yiku wapi. Ndala ziriwa. Baba, banu, banu chivuli. Mwe, mwe, mwe. omukazi omutamivu kasakunamira abasajja batamivu bamukwatobudde butukutte tugende ku legasi ya meja jeno kasiigwamu tugendetugende obudde butukutte tuyina edakiika zino ziri satu zokkampuliza okutuka ku saawa etaano ezenkya lunaku olwaleero the sponsors of the mafia the real mafia ganga should disit down eh, eh, musabe nnyo mukomye okubba okay. president asana kulwana namu nze mbasonyi sijja kuba kubamanyagamwe sijja kukolaki abobatabo abasajja abo oroza tebabamanyi wadde badira obunaka nebabweteka mubulago kali luli kantu yaposi kakuga nti bweyagwa ku lwomukaaga people rangas from entebe from nakasero from where from where what is happening and as a result the mafias and the, the slaves and their masters had a meeting muyambe president help the, uh, not you are not helping the president omuntu okwewala aids abatayamba kitaawe nanyina omuntu okwewala covid gundi covid 19 abate tayamba museveni museveni has given you drugs you people have been exposed your nakedness has been exposed abaganda tulina provavu nungi nyegamba tungakoze wavubye remain with what you have already rooted naye enseeba manyi enseeba manyi ensi nyiivu mujja kukoleza akabiriti mu nyumba omuli ebidomola bya petero mudduke wa mujja kuduka ye kabusenga ayina kudduka nkulbetegekere odalewezeddwa kati kukasirye nkugamba nti tonkunda was father stupid naked when he was taken to Rukungiri for a house search, nothing happened. No excited or onlookers, no commotion. Nenkugamba nti nti the two newspapers booked and a new vision wanted to make it appear like it Mukunde was arrested for speaking against injustice. One body takasi de guanga. Eh? Although the media especially the new vision and revoked tried to drag General Gwanga into Mukunde's issues they did not succeed Kasiregwanga was not was not targeted by government in fact the media should have a glimpse of Kasiria's history and the comments in 1986 Gwanga was a key witness against members of Kirimutu a group that was composed of prominent Baganda DP leaders who were serving in the Museveni's government. What the new vision, uh, what the new vision forgets is that those ministers include, included Evarist Nyanzi, who was the Minister of Commerce, Dr. Charwazi, a, a, a gynecologist at Lubaga Hospital, and Dr. Andrew Kaira. this group had contacted Kasire Gwanga to execute a, a sinister plan which, which he revealed to, to, to, to his boss leading to their arrest and imprisonment on charges of treason. Gwanga has been a victim before. Some of his properties were grabbed. Where was Tumukunde? In a recent incident, Gwanga had to torch a tractor which had been brought to plow his land where was Tumkunda as all this was happening. What about the recent case, cases Gwanga had had when he shot lorries that were trying to, were fetching timber from the forest and Kusasira's vehicle? Did Tumukunde come out to defend him? Where was Tumukunde when Kasiri Gwanga, as house in Makindi, was at the, at the verge of uh, being grabbed? ndi new vision yekusipekiti kasirye gwanga tulisikirize neeka ova tumukunde so kasirye kale kano akatabo kasirye nze mbadde mumanyi naye nga weyar not very close nze sibeera kulozi na bamagye manyi purobulemu ze zaabwe sibeera kulozi na bamagye oyinza okubeera n'omuntu zende mwengende wa minisita tootafiire mukwano gwange ennyo situula mu ntebe hmm. mutani wa mirundi okimy eki amanyi naye tayina tayina byino bya lugambo nti nkimye kino sijja kukisobola owulidde mutani wa mirundi otafiire talina siguntaimu eyo kubanga mwe kyemutamanyi nti oyogera kuono noga nabadde wagundi gweyogera kati ono tamwagala olaba omusajja yakwyisa okuwa sente takuwadde lugambolo kulwaki oyogera kyewayise hmm. ah, ah. kakati bana abatunzi bebinyeebwa mulowooza bati bagenda mu toyi kweyamba eh, kakati oyinza omugamba nti owai okuva lwetisa ekibbo kino wakagenda mu toyi emirundi emikakubuulira <laughs> ate ayagala kukulozaako <laughs> so derafu kakati kasiri eggwanga nze kyemwogerako kimu kyokka hmm. like other families ezabali ebweru aba katuyendoza ye abatalina mukazi wano oba abaddamu yena oli omukyala ali ebweru agenda kwefuula wa kitalo egudo example eh, zimulamugwanya omukazi yadduka nawasa omukazi omute yamulabira mubulwadde owempeta bwe yadda yatwala buli kintu kyonna abaana bazimulamugwanya abato bali akasasiro hmm. thats one kasiri eggwanga properties abadde ayina nyingi if katumba omala does not help the family ate bali ababbi bagezi minister yali agala okubba ettaka lya kasirye gwanga owatu wakitago yayoki was a minister olowooza kati anagireka olowooza kati ettaka analireka kyovulaba nti gano amawulire gawandika nga mbu yayokeza tuwakita bamusibe ah, yazeyo etya ettaka minister yali agala odibba and still a powerful minister kakati kasayija ali mu finance omuli kaserini board emiliyoni eh, yezebirizi yalese kasaija kukasirya baddeki minisita kasaija tayagala faamu yeeri egende okimanyire kati bazize ebya kasasolini board kasasolini board nzira bwompita sigendayo nange nikizibizibi byenafuna mu bibiri naye mbitunda nabitunda dda ne bwompita sigendayo pulezidenti museveni yakola ruling if these people anybody who comes back to uganda whether yas what and claims a building hand it over to him or oh, her when the, the owner comes back they will settle it out in the courts of law kati mutubuulize akakiiko ka palamenti ako akabuuliza ebyani ani muyindi kyeyalemedde okugenda mu kooti nze ebyange nabitunda dda kasunibod yali ebigamba ngaogende wamale wano uh-huh. nokebera mufairo nojjayo obadde ongamba okasiye gwanga kati kasirye gwanga matiya kasaija nga obukadde obwo bubiri yalese bwaki mujja kumulabira mu faamu eri kati matiya kasaija abala kya faamu ate katumba wamala omanyi kyebagenda mumukola nze bwe natulidde katumba wamala bwe nti nemulaba mm. nga yasigaddewo nga gundi kati bagenda kuyita mu bantu bagende nti ayagala kubba bintu bya mugenzi <laughs> abaana badwago babuuze pulezidenti ayita abaana badwago eyababba yababbira mu eyababba eyabba abaana badwago yababbira mu state house kale banayi mwebale nnyo olunaku lutambudde bwe lutyo leero twagala kubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okutufollowing up mu program zaffe ez'enjawulo mugenda kukkiriza malekere omukulu sakomusa agenda kujja wano ne the big story programu yaffe eya leero bwetyo webadde mukkirize tubasibulire wano kale kale kale mwebale kutuwuliriza asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh